Marked a location. पत्थर के पीछे है रिकॉल रिकॉल मार रिकॉल मार हां पत्थर के पीछे पत्थर के पीछे पत्थर के मार्क द लोकेशन रिकॉल मार बे जाके मार्क द लोकेशन रिकॉल मार बे रिकॉल मार ना छोड़ ना हील कर अबे रिकॉल मारना जाके हील कर पहले पहले हील अल्लाह रब हील कर दे इसको

भाई भाई भाई थैंक्स अरे भाई अरे भाई रे भाई हमारे हो गया था मोटर रहा है भाई वो आ गया भाई इस बुक पर